hello hello مساء الورد على اي حد بيشوف هذا الشيء النهارده انا هتكلم انت هاو تو انديكيت ازاي تقدر تشاور اذا كنت انت او شخص معين بالتحديد يعني عنده اكتئاب ما كل الناس مكتئب او ما كل الناس تعبانه او ما كل الناس عندها فكره ان احنا زي بعض دي هي اللي بتحسس البني ادم بالراحه وبتعمله توازن نفسي ان عادي انه يكون عنده مشكله ده مش حقيقي والشخص اللي بيقوم بقول هذه الاشياء هو مش مقتنع ان هو عنده مشكله نفسيه الفكاهه والسخريه والتجاهل والهروب دي المشاعر او السلوك اللي بيصدر من شخص عنده اكتئاب عند التعامل مع مشاعر الفرد الشخص المنعزل اللي ما بيعرفش يتعامل مع مشاعر الاخرين هو شخص مش عارف يتعامل مع مشاعر نفسه ما بيعرفش يواجه مشاعر نفسه هو عشان كده عنده النفسي ده بسبب ان هو ما عندوش مقدره على فهم مشاعره وبالتالي لا يستطيع التعامل مع مشاعره وبالتالي لا يستطيع التعامل مع مشاعر الاخرين فلما بيروح له حد بمشكلة أو بيتحط في مشكلة أو في موقف فيه مشاعر تعامله معاها بيكون بالفكاهة أو بالسخرية أو بالتجاهل أو بالفرق ما بين الفكاهة والسخرية السخرية إن حد بيضحك عليك الفكاهة إن إحنا تحت مسمى بيخفف من من, من عليك وطئة الشيء إن هو بيحاول الموضوع لحاجة تضحك نضحك عليها سوا سوا يعني عشان الحكاية تبقى لطيفة طبعا ده حاجه مقصوده ولا حاجه يعني بيها الايذاء ولا حاجه يعني بيها ان هو بيحتقر اللي قدامه ولكنه شخص عنده مشكله او خلل نفسي وهو بيواجه ده مش بيواجهه مش هذه القضيه ولكن هو بيعمل ده ردود افعاله دي لان هو مش عارف يتعامل مع مشاعره ف... وانت بتعمل حاجه من الاربعه دول فمعنى كده ان انت عندك بنسبه كبيره اكتئاب اوكي اوكي اوكي باي باي